Astăzi este despre a pensiona sau a te pensiona. Mm, des este a mm, scoate pe cineva din câmpul muncii. Pentru mine este a te arunca la gunoi sau a te îndrepta către moarte. Pentru că la 70 ceva de ani, când se spune că trebuie să te pensionezi, mi se pare că asta face sistemul, te păcălește, dă-mi niște uh, procente la uh, salariul tău ca să te pensionezi la 70 ceva de ani, când atunci te simți extraordinar de părăsit de toată lumea și când te, îndrep, în, în, uh, te îndrepți către cruce, către uh, crucea pe care ți-o pune la mormânt. Sincer, uh, este, hai să ne pensionăm, cum să spun, să ne îndreptăm cu pași grăbiți către a ne scoate din, din știi cum se spune, uh, ieși afară din cutia în care gândește toată lumea. Hai să ne pensionăm, să ieșim afară din cutia asta toți și să fiecare să creadă ce vrea despre bătrânețe și nu neapărat uh, ceea ce ne spun uh, uh, ceea ce ne spune statul. Um, tatăl meu, de exemplu, este la pensie, dar el simte nevoia să muncească. Dacă n-ar munci, n-ar mai putea să existe. Pentru tine ce înseamnă? Ceau!